Síðar í heimstyrjöldin leiti til mikillar eðileggingar og stór hluti heimsbyggðarinnar urðu rústir einar. Þess vegna voru Esþórn stopnaðar með eitt að markmiði, að koma í vekk fyrir stríð í framtíðinni. Esþórn eru vettvangur þar sem leiðtógar heims geta átt í samskiptum. Innan Esþórn reyna löndin að koma sér saman um það reglur og samninga sem gilda skulu í heiminum. Mikilvægustu umræðuefnin sem rætt eru innan S-þorð fjalla um frið og öryggi, mannréttindi og sjálfbæra þróun. Markmið S-þorð eru að hrinda í framkvæmt áallun um að útrýma fátækt, ójöfnuði og hindra loftslagsbreytingar fyrir árið 2030. Það eru 17 markmið og 169 undirmarkmið. Markmiðin eru sameinlegur vegvísir fyrir öll lönd jarðarinnar. Ein af megin reglunum varðandi sjálfbærni er að enginn sé skilin út undan. Viðkvæmustu hópar fólks skulu verið í forgangi. Á allsirjarþingi Esþórn hafa öll lönd, stór og smá, jafnan atkvæðisrétt. Öllum aðildaríkjum ber að fylgja stopnskrá Esþórn þar sem friður og mannréttindi eru í forgrunni. Valdamesta stopnun innan Esþórn er öryggisráðið Það ber megin ábyrð á að viðhalda friði á jörð og öryggi. Ráðið hefur 15 meðlimi. Af þeim eru 5 fasta meðlimir og restinn, 10 meðlimir, valdir á tveggjára fresti. En þrátt fyrir að Esþórn sé mikilvægasta stopnunin sem vinnur að heimsfriði í dag, þá vilja margir meina að Esþórn vatti mikið upp á til að koma í veg fyrir átök þessa dagana. En fremur telja margir að samtökinn þurfi á breytingum að halda til að verða jafn mikilvæg í framtíðinni. Aðalreytari S-þorn hefur bóðað miklar breytingar innan S-þorn. Mörg af aðildaríkunum hafa einnig sagt að þau vilja að samtökinn breytist svo tryggja megi frið í framtíðinni. Hvernig svo sem á er litið, þá eru S-þorn mikilvægasti vettvangur alþjóðlegrar samvinnu. Þó svo S-þórn séu ekki fullkomnar, þá eru þær það besta sem við höfum. Og þess vegna er það svo mikilvægt að vinna saman að því að gæta heimsins.